Mané Socorro. Alô, alô, tô na escuta. Enquanto uns falam em marxistas venusianos, outros falam em marcianos venezuelanos. Luzes vermelhas com seu alto grau de emissão só podem vir de frequências superiores de comunicação, provavelmente oriundas de Marte. Um planeta vermelho! quero ir, não esqueçam de mim.